Oh. Si crees que nada queda ya para ti, Carpe diem vuela, siempre sé feliz. Lo que digan pela, sus palabras vuelan, bocas sucias llevan, sucios medios serán, siempre, siempre serán. Pero que ellos sepan, conmigo no pueden, siempre tú perderás. egiten baita presonago baina aireak darama zure hitzak danta etorkizunera begira tira ta tira altor horren dena berdin zaila ikusi itzazu txinpartak nire begira da ez eman amore txua dut crezquen a queda ya pa ti Carpe diem vuela siempre Diabro gara matza nite beti mintzen Nire pentsamendua moldatzen ta sorgintzen Arma tiro pum, ta nintzen Pentsatu beste nitzek notela O Okrez no bez, san esetz Esurti gizakoa mokoa duztel Uta txarto izketan ta gero arre Fernuan erre zaitez ikusi hartu Si la vida quema, dale dale yema Aki no se frena, quiero ser en vela